келгиле жантык тегиздик күчкө ээ болгон жөнөкөй механизм экенин көрсөтөлү бул үчүн биз динамометр менен өлчөнгөн эңкейиш тегиздик боюнча белгилүү бир салмакты көтөрөбүз биз жүгүн жантайыңкы тегиздикке жайгаштырабыз жана жантайыңкы тегиздик боюнча багытталган күчтү колдонуп жүктү өйдө көтөрөбүз күч динамометр менен өлчөнөт динамометрдин көрсөткүчтөрүнө ылайык тартуу күчү жүктүн салмагынан алда канча аз деп эсептесе болот башкача айтканда жантык тегиздик күчтөн утушка ээ болот Thank you. тегиздиктин горизонтко эңкейиш бурчу канчалык чоң болсо келтирилген түртүгүчү ошончолук көп жана күчтөн утуш аз болорун да белгилей кетүү керек